Zit je nou te slapen of ben je wakker? Ik was aan het slapen, ja. Dat zag ik aan, je was aan het slapen, ja. Lekker dutje nou. de auto. Een lekker dutje? Doe je elke middag een dutje? Als ik tijd heb, als ik kan wel. Ik ben moe. Oh, je bent moe? Ja. Dus dit, zo ziet de vermoeide Royce Drenthe eruit? Ja. Auw. Hey, dit is het dan? Ja. En wat dan? Dit is nou jouw club, man. Dit is mijn club, joh. Wat vind je ervan? Ja, is toch wel een, een, mooi stadion, of niet? Moet je kijken, man. Toppie. Alleen dit al, hé. Alleen dit al, Royston. <laughs> Hè? Jij, had dat ook graag gehoord. Oh, moet eh, je voelen, hé. Ik zie hoe je, je <laughs> Hé, man. hey, dit is zo. Dat je denkt van... Huppa, wegwezen. Ik krijg, ja, ik krijg er zin in. Goeie noise, hoor. Komt eh, uit het stadiontje. Als ze hier tekeer gaan? Ja, dat is niet normaal. Ja? Dat is echt niet normaal. Como noise. Ja. Gaan we je nog in het Nederlands elftal zien, of niet? Hoe zit dat? Mag ik dat even weten? Nee. Ik ga mijn best doen. Hier gaat het gebeuren. Oh, hier gaat het gebeuren? Hoop Je eh, gaat het hier laten zien? Zeker, hoop ik zo. En dan kan Van Marwijk niet meer om jou heen? Dat, dat, dat, Zo gaat het worden? Dat is wat ik wil, ja. Hier, Our True Blue. Our True Blue. Hier, lifelong Evertonian. Dus als je overleden bent, ja, dan je ze hier je as. En dan krijg je een plaatje. En dan zit je voor altijd aan het veld van Everton. Dit, is, eh, dit heb jij mij geleerd, dat vind ik serieus niet. Dat vind ik wel iets moois. Nou, dat zei ook meteen, dit is het fijne gevoel dat ik altijd heb gehad. Dat heb ik echt gemist, want dat heb ik gemist bij Real Madrid. Echt dat echte supporter, echt dat... En dat heb je hier wel? De, echte hooligans die achter je staan. Goeie of slechte tijden, goede of slechte bal mooie of slechte paas. Maakt niet uit. Ze gaan met je door het vuur tot... Dik en dun. Tot aan het eindsignaal.